Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di viaggi Il video di oggi vi porterò nella prefettura di Oita Più precisamente andremo a Beppu Beppu che è la famosissima città degli onsen Camminerete praticamente per la città e sarete avvolti da vapore che esce da ogni dove Tra l'altro spasse per la città ci sono dei posti dove ci si possono anche lavare i piedi come hanno fatto loro Siamo andati anche in un ristorante e abbiamo mangiato mettendo i nostri piedi dentro l'acqua calda Quindi è veramente una figata, ve lo consiglio da fare, un'esperienza da provare assolutamente se venite in questa prefettura Abbiamo anche fatto un bagno nella sabbia letteralmente Inoltre andremo a dormire in un ryokan giapponese uno dei più famosi ryokan giapponesi veramente super lussuosi il cui ristorante ha anche vinto il premio Michelin quindi davvero sarà una cena coi fiocchi spero che il video vi piacerà buona visione Ciao ragazzi, benvenuti a Beppo Oggi siamo qui con la nostra Yuko e c'è anche John E siamo qui a fare un bellissimo video eh, per tutti noi Ragazzi questa è la Sakabayashi Praticamente questa palla si mette su a dicembre Agli inizi quando si fa il nuovo sake E questo serve per pregare il Kamisama Ossia la divinità del sake È un simbolo di gratitudine Con il quale si ringrazia la divinità per il buon sake Kumamoto Siamo a Kumamoto Siamo ad Asso e oggi andremo a visitare una fabbrica di Sake Sake <laughs> Pronti? Si parte! Ragazzi è la prima volta che vado in una fabbrica di sake quindi sono curiosissimo speriamo di non ubriacarci ecco qui la maglia di oggi ditemi se vi piace spero che questo look vi piaccia questa fabbrica c'è da 257 anni dentro qui ci sono ben 500 kg di riso che viene fatto bollire e poi si passa al prossimo step per fabbricare un buon sake mi hanno detto che l'acqua qui è veramente morbida vediamo ah non che vorrei Qui praticamente lavano tutti gli utensili per fabbricare il sake Ragazzi All'interno di ognuna di queste track che sono, guardate quanti litri, 4431 litri Riescono a ricavare 500 litri di sake e a fare ben 900 bottiglie C'è un profumo di sake, è davvero delizioso Ecco qui come fanno il sake ragazzi Ragazzi guardate che meraviglia, la fabbrica del sake Ops. Mi sembra di essere in un videogioco, sapete quelli dove devi camminare e abbassarti? Mamma mia, qua è bassissimissimo, eh. E dopo che il sake ha fermentato lì, vengono qui e lo filtrano in questa macchina. Oh, è proprio il sake che hanno appena fatto in questa macchina, vediamo che sapore ha. Mmm. すごい味濃いですね。 ci solo una mano eh. per filtrare una di queste ci vuole un giorno intero guardate che meraviglia Reizan il significato è montagna sacra adesso andiamo a provare il sake con il capo della company questo è il sake che abbiamo appena bevuto che viene venduto principalmente a Kumamoto però è veramente un sake di ottima qualità famosissimo se lo potete trovare anche a Tokyo però costicchiano un poco <laughs> non si è che えないのレイザー寿司三昧みたいなないない坊主とかないです Risa! Gli ho chiesto ma questo si può bere solo in una stagione E gli ho detto ma come mai c'è scritto Haru E adesso siamo a dicembre E lui mi fa è perché questo c'è scritto Haru Matsu Sake Quindi sarebbe il sake che si beve mentre si aspetta la primavera E vedete questa bottiglia che questo sake è bianco invece che essere trasparente Questo è perché è stato filtrato meno wow. Questo è un po' più dolce rispetto all'altro sake Kampai Hai Omoikiri E non so se lo sapete sapevate ma vedete che nei bicchierini qua per bere il sake ci sono sempre queste linee queste sono messe perché così si può vedere quanto un sake è trasparente Più è trasparente più vuol dire che è stato filtrato bene e più è pregiato Ragazzi adesso stiamo per provare il sake di 40 anni fa Il sake 40 anni Bene e dopo aver fatto la visita alla fabbrica del sake Adesso si va a Beppo nella prefettura di Oita Bye bye Guardate che meraviglia di posti che vi porto signore e signore Dekiru kara non c'è un'anima viva Beh una Questa è la strada che usano tutti quelli che lavorano in campagna È quella con meno eh, semafori a detta dell'autista ragazzi piccola sosta bagni e combini oh mio dio ragazzi guardate che cosa ho visto il Nikuman di Hello Kitty in realtà c'è dentro mela comunque sembra buono ecco comunque che cosa ho comprato un po' di temugi che io adoro il mugi cha uno yakitori di pollo e un latte proteico e Yuko si è comprata invece questi dolcetti di Kumamoto che sono famosissimi per i suoi collaboratori quando torna a Tokyo <gasps> <gasps> ah! <laughs> Koi lo sapevo che gli sarebbe piaciuto Ecco qui il design di questo dolcetto davvero carino Oh sì? Apple Apple, so so Oh sì, apple custard sushi Lo assaggio anch'io Siamo arrivati a Beppu Yay Siamo arrivati a Beppu Che meraviglia ragazzi Questa è tutto il vapore dell'onsen wow. Guardate che roba È veramente strana questa città Beppu Beppu è la città degli onsen Quindi delle terme giapponesi Wow guardate che meraviglia La cucina di Beppu E ragazzi vedete in questo ristorante Si mettono i piedi direttamente dentro l'onsen quindi adesso vediamo come sarà questa esperienza. È una ah! È caldi... Ma no, tozzi! Ragazzi, adesso stiamo per mangiare queste cose buonissime. Guardate i miei piedi sono tipo Bordeaux Cioè un'esperienza bellissima per carità Ragazzi guardate che bontà Wow Buono Questo è Sasae-san Hanno fatto anche un famoso anime chiamato Sasae-san È una lumaca di mare Mmm Buono Guardate che colore che ha questo uovo appena sbucciato Questi sono i minerali dell'onsen Che fanno diventare questo uovo eh, colorato così eh, marroncino Guardate che uovo strano Onigiri con lume boshi È arrivato il pollo Adesso assaggiamo un budino che hanno fatto proprio qui E ragazzi quest'anno dovete sapere che in Giappone ci sarà la World Cup del rugby E verranno anche qui a Kumamoto Ci sarà anche l'Italia Italia Quindi veramente anche a Beppo si svolgerà una partita Non vedo l'ora, se volete saperne di più visitate il sito Visit Japan 2019 Ve lo lascio qui Ragazzi eccoci arrivati a Umijikoku Che sarebbe il mare dell'inferno Guardate che carino anche il biglietto Guardate che bello questo posto È veramente incantevole Guardate che meraviglia, è uno spettacolo della natura pazzesco, veramente emozionante. L'acqua qui è a 98 gradi. Guardate che meraviglia questo posto, è bellissimo. Comunque ragazzi Beppu è davvero una figata Vi consiglio assolutamente di venire a scoprirla Perché merita, merita, merita davvero Un posto così Dove lo trovate? Wow E ancora l'ora del budino Un altro budino yeah. oh, Buono? Sì. Buonissimo Buonissimo Guardate che strano Questo onsen ha l'acqua tipo rossa Guardate che roba E adesso vado a fare i bagni nella sabbia qui a Beppu Infatti c'è proprio scritto Sunayu Che sarebbe l'acqua calda eh, fatta con la sabbia Entriamo e scopriamo com'è ragazzi Adesso stanno preparando il nostro bagno con la sabbia E la sabbia è proprio bella calda E siamo proprio davanti al mare Adesso vado a cambiarmi, mi metto lo yukata e ci entro Quindi vi dirò poi com'è stata questa esperienza Stanno ricoprendo praticamente di sabbia Kimochi? Bene ragazzi, guardate come sono tutti felici e contenti di essere in questo mare di sabbia ho appena finito, devo dire che mi sono divertito tantissimo a fare questo bagno nella sabbia <laughs> Mi sono sentito un po' a disagio, però veramente ve lo consiglio, un'esperienza da fare La sabbia era bella calda, era veramente kimochi Tra l'altro poi con le onde del mare che si sentivano in sottofondo si stava veramente in pace <laughs> È bellissimo Sì sì Lui è una persona che ha sempre vissuto a Beppu E siamo qui a farci praticamente con i piedi a molla a parlare con questo simpatico signore Ragazzi guardate che anche sul bus c'è attaccato un teru teruboso Così magari domani non viene a piovere Speriamo in bene come vi dicevo Beppo è la città degli onsen e come potete vedere da qui lo capite Guardate che meraviglia Beppo, è veramente una città <laughs> incantevole Che ne dite? Vi piace? Allora ragazzi ho appena parlato con questa famiglia e il loro padre che non ha voluto essere ripreso ha detto che ha la passione dei bonsai E questo qua pensate che ha 60 anni e quello laggiù, quello là grande, questo qui ne ha ben 80 anni Andiamo a vedere l'hotel Vediamo un po' che cosa c'è qui Innanzitutto guardate i miei calzini che sono gli stessi di ieri Guardate qua c'è il bagno con quattro bicchieri per tutti i vostri amici Vasca da bagno, vedete, bellissima Guardate che meraviglia con tutte le cose Poi cosa abbiamo? Oh, mio Dio! Venite a vedere il bagno! Wow! Andiamo avanti con questo tour della, della stanza Vediamo che cosa c'è ancora da scoprire Qui praticamente c'è per fare l'acqua calda, il bollitore Questo per fumare, guardate che bello Questo se si vuole fumare che comunque sconsiglio, non fumate ragazzi Poi qui abbiamo il frigo bar contenente l'acqua di Beppu Ricordiamo pure Kumamoto no Misu mm. Ricordiamo che Kumamoto, la prefettura in cui mi trovo, è una dei migliori produttori di acqua del Giappone Una delle prefetture più famose per la produzione di acqua Andiamo avanti, adesso entriamo in camera Vediamo che cosa nasconde questa camera Wow, oh my goodness it's amazing Guardate che meraviglia di stanza Ok, qua vabbè c'è lo spazio un po' così per rilassarsi Poi qua c'è una bellissima vista E adesso andiamo a vedere anche il resto della stanza Qui vabbè sono un po' di informazioni utili La chiave della stanza a forma di spoon Guardate che meraviglia la chiave a forma di cucchiaio Poi qui abbiamo un senbei Assaggiamo il senbei Uh sarà buono Itadakimasu Mm. Mentre noi saremo a cena ci faranno il futon così poi si può andare a dormire Andiamo avanti e vediamo che cosa c'è qui Oh guardate che bello perché poi questa sera a cena mi sa che indosserò lo yukata Infatti adesso mi faccio una bella doccetta e poi indosserò questo yukata qui E ricordatevi sempre se indossate lo yukata di mettere la parte sinistra sotto e questa sopra Ragazzi guardate che meraviglia questo cibo sembra davvero buono Abbiamo anche del sashimi poi questo per fare un'ottima nave e anche il thai Wow. Itadakimasu. Buon appetito. Arigato gozaimasu. Wow. La shabu shabu. Guardate che mi sta preparando questa nave buonissima. È arrivata anche la waffle gratin. Sawamushi. Sarà più buono di quello di Kumiko. E adesso il riso e la zuppa di miso. Wow, eccoci tornati in stanza ed ecco qui il mio futon dove dormirò questa notte Allora, devo dire che la cena è stata strepitosa a dir poco, questo è veramente un hotel fantastico Adesso me ne vado nell'onsen e poi mi sa che me ne vado a dormire Vi volevo dare un abbraccione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto Ditemi quale delle cose che abbiamo fatto vi è piaciuta di più Scrivetemelo nei commenti Vi chiedo di mettere un mi piace e commentarlo Che così aiuterete questo canale a crescere Grazie sempre di cuore per vedere i miei video E noi ci vediamo al prossimo Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini Nei maggiori digital store